Bak 75.99'a 159 euro masa. Bizim masalardan yok. Hı? Şu var işte. Yeni versiyonu. Bak 75 euro. Sandalye. Ama güzel. Şeyi de var bak. O ayrıdır ama. Hı hı. 89 euro. Sandalyeleri indirmişler fiyatlarını. Evet. 68 69 95. Çok güzelmiş ya. Baksana. Hangisi? Ya. Şavkı. 98. Hı. Tam böyle keyif yapmak için. yap böyle uzak. Bak 89 da burada. Hayret yani. Fiyatlara. İyi indirmişler. Evet. Bak şuna. 229 euro. Ama bunun şeyi de var. Bak, relax mı şey? Hı Kamp malzemeleri. Böyle. Türkiye'de en çok kullanılan 49.95. Evet. Şunlar onlar değil şunlar. Ya bu iyisi işte. 39 95

Şöyle. Hı. 119 euroymuş komple. İçeriye lavabo. Kamp yerinde. Bak musluğa şeye bağlayabiliyorsun. Diyeyim ölümlerde oluyor. Burada duş mu yoksa? Sen girebilirsin. Hollywood şavkı. Şeymiş. Şey değil 95. 7.95 Üst tepsisi de 11.99'a düşmüş. Şöyle oluyor. Çıkartıyorsun. Ama tabii onlar sabit demişler ki kimse çalmasın diye. Evet evet onu şey yapmışlar şey bırak. Şey Bağlamışlar kablo kanalı. Şey kablo bağcıyla. Böyle oluyor. Tabure ve masa olarak. Bunlar da masalar. Masalar. Ne kadar güzel karış Bizim masaya benziyor. Fiyatı yok. Altı rakı yazıyor. Yan tarafta. Hı, 69 euroymuş. şu Ne işte burada? Ha, benim tarafım. Kaç paraymış o? 70 euro. 69.90. 69.99 hem tabure hem koltuk hem tabure hem koltuk dedim ben. Evet. Gazlı. Katalitik. Soba. 189 euro. Şimdi şeyimiz. E, ön tarafa diyorsun. Banyoya diyorum. He, olabilir. İçine kesmek için. 4 euro. Hangisi bu mu? Daha güzel duruyor ama bu tersi galiba. Kanka zaten. Hı hı tersi. Valla alacağım. E, iki tane almamız lazım. Niye? Bir öne bir arkaya o zaman. Ama, ama uyuyacak mı ki? gelir kesebilir miyiz ki? Kesilir. Yani şey hem daha güzel duruyor. Alacağım vallahi. Tamam. Hayır şöyle kessek. İşte ölçüsüne bakıp. Ona göre keselim. Bence küçük bile gelebilir. Maalesef. Bunlar da arkadaşlar dışarıya sermek için karavan.